Labdien! Es tagad došos noskaidrot, ko nozīmē latviešu sakām vārds nesako pūli. Labdien! Jūs neatbildēt uz dažiem jautājumiem? Vai es neatbildētu? Paldies. Un nozīmē nesako pūli. Nedarīt tā kā visi. Tas nozīmē būt uh, personībai. Ko nozīmē latviešu sakāmvārds neseko pūlim? Nu, ka esi pats par sevi. Ko nozīmē neseko pūlim? Nu, kad jādara savas lietas, ka nevajag skatīties, ko citi dara. Ko nozīmē neseko pūlim? domāti individuāli. Būt patstāvīgam par sevi un unikālam. Tas nozīmē nedarīt visu to, kā dara citi cilvēki, tikai tāpēc, ka citi tā dara. Tagad parunāsim ar ekspertu. Nu, tas, piemēram, skolā tagad, kas ir populārs, ja kendama. Ja, nu, visi spēlē kendamu. Jautājums, vai tev arī vajag spēlēt kendamu? Varbūt, ka tu faktiski gribi mācīties spēlēt ģitāru. Un paies, teiksim, divi gadi, tu būsi iemācījies spēlēt ģitāru. Kendam savukārt neviens jau vairs nespēlēs, visi būs aizmirsuši. Savukārt tie draugi, tagad tā, kas spēlē Kendam, īstenībā nožēlos un teiks, kāpēc es arī nemācījos spēlēt ģitāru. Nu, pieaugušo pasaulē īstenībā līdzīgi, ja visi dara kaut ko, neuzdodot sev jautājumu, vai man to tiešām vajag, tad tas bieži vien noved pie, pie dažādām uh, kataklizmām un, eh, un pat krīzēm. Nu, piemēram, Latvijā pirms kādiem gadiem mēs redzējām, ka visi pēkšņi izdomāja, ka vajag pirkt dzīvokļus, vajag pirkt kaut kādu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma cenas ļoti strauji pieauga dažu gadu laikā eh, vairākas reizes. Savukārt pēc tam izrādījās, ka tie nekustamie īpašumi tomēr tik vērtīgi nav. Nu, un, eh, pats sliktākais bija, protams, ka daži cilvēki bija ņēmuši kredītus, lai tos nekustamos īpašumus nopirktu. Un, attiecīgi palika ar tiem īpašumiem, kas ir, izrādījās vērti ne tik daudz, kā sākumā likās, bet kredīts jau no tā mazāks nekļuva. Kurā brīdī ir, ir visizdevīgāk pirkt mājokli? Tad, kad cenas ir zemākas. Tad, kad ir nauda, tad, kad ir skaidrība par ģimenes statusu un kad ir labas mājokļu cenas. Nu, pirmkārt, ja man viņu ļoti vajag. Otrkārt, ja tas ir lētāk. Un ļoti rūpīgi jāapsver visi par un pret. Nevar tā, es gribu un fiksi daru. Ļoti atkarīgs no tā, kāds mājoklis un eh, no finanšu tirgus. Nu, droši vien, kad vismazākās cenas ir, bet droši vien arī tad, kad pašam visvairāk naudas ir. To jau tā ļoti precīzi grūti atbildēt, bet uh, var pateikt, kad nevajag. Un uh, nevajag pirkt tad, kad pērk visi. Uh, tad noteikti vajag nogaidīt. Cadê o Matheus?